Då ska vi börja titta på växelström. Här har vi en bil och den här bilen kör en viss sträcka på en viss tid och det betyder att den här bilen har en viss hastighet. Där hastigheten är sträcka delat i tid. Och det betyder att den här sträckan kan vi skriva om som hastighet gånger tid. Och det bygger på att föremålet rör sig ut med en viss sträcka. Och då tänker vi likadant. Här har vi enhetscirkeln. Den här punkten P, han rör sig så här och snurrar varv efter varv efter varv och har en konstant hastighet när han snurrar. Betyder att vinkeln här ändras med en konstant hastighet också. den här vinkeln brukar vi kalla för hastigheten när rör sig. Det kallas för vinkelhastighet och betecknas för omega. Det är en grekisk bokstav. Och då får vi det att hastigheten när han rör sig, den här vinkelhastigheten, är ju hur stor vinkel hinner den under en viss tid. Hur många radianer hinner han på en viss tid? Så enheten blir radianer per sekund. Och det kan skriva om som att vinkeln i det här fallet blir alltså hastigheten, vinkelhastigheten gånger tiden. Och det kommer nyttja när vi tittar på växelström. Tiden det tar att rotera ett helt varv kallas för rotationens eller svängningens periodtid. Hur hänger det ihop med vinkelhastigheten då? Jo, under periodtiden T så roterar föremålet ett helt varv, det vill säga två pi radianer hinner den, under en viss tid, stora T. Det betyder att vinkelhastigheten är ju 2 pi, vi hinner 2 pi radianer på periodtiden T. Och det betyder att vinkelhastigheten kan vi skriva som 2 pi gånger F eftersom vi vet att frekvensen här F som en frekvens är lika med 1 delat i periodtid. Så, så att vi skriver oftast att vinkelhastighet lika med 2 gånger pi gånger f. Så det här är ett vanligt uttryck som används. Och det vi ska börja titta på det är här, en generator. Och generator är ingenting annat än en ledande slinga, så här är en ledande slinga som roterar ett magnetfält. Och när slingan roterar så ändras sig den här arean. Och då ändras ju flödet så här så att den magnetiska flödestätheten och flödet ändras hela tiden. Och eftersom flödet ändras så får vi då induceras en spänning. Och man kan visa med den här induktionslagen att den inducerade spänning i slingan, i den här spolen i slingan, varierar periodiskt och följer det här sambandet att U eller uttak gånger sinus omega t. Det uttak är alltså amplituden här i förhållande till jämviktsläget. Och här har vi periodtiden. Och periodtiden är lika med som vi kommer fram till att man använder omega här istället för det är 2 gånger pi gånger f gånger som är frekvensen. Så man nyttjar det här valet. Uttak är alltså själva amplituden på den här kurvan. Vi ska se en film på det här. Jag lite grann, förklarar lite grann på engelska men jag tror att ni förstår ganska bra ändå. This is a very simple and basic structure of an electric motor. We can see the battery, the commutator, the brushes, the copper wire loop, and the permanent magnet. The brushes are attached to a wooden support, and the commutator is fixed to the loop of copper wire. The commutator rotates freely, rubbing against the brushes. Now when we pass current through the circuit, this creates a magnetic field around the wire which interacts with the field of the permanent magnet, to produce a rotation of the loop that looks like this. The electric motor and the electric generator are related like two sides of a coin. In general, the task of an electric motor is to convert electrical current into mechanical force. On the other hand, an electrical generator converts mechanical force into electrical current. So as you can see, we can simply rearrange our motor into a generator. In this case, we will provide the mechanical force with a windmill rotor attached to the loop and connect a bulb in place of the battery. We will leave the magnetic field as it is, and as the wind rotates the blade, an electrical current is produced. Då är vi tillbaka. Och på samma sätt så kommer fåsa strömmen vara enligt det här också. Att i är lika med i-tag gånger sinus omega t. Ja, det är i-taget, är amplituden, toppvärdet. Exempelvis här. En växelspänning varierar enligt det här sambandet. U är lika med 325 gånger sinus 314 t. Vi ska ange spänningens toppvärde, dess frekvens och periodtiden. Toppvärdet, det var ju det som var det här framför. Det är alltså samma sak som den positiva amplituden för svängningen. I det här fallet är det 325 volt. Frekvensen den är inbakad i den här vinkelfrekvensen. Vi ser att sambandet att vi ser att omega i det här fallet är lika med 314. Så omega är lika med 314 radianer per sekund. Vi vet sedan tidigare att omega är 2 gånger pi gånger frekvensen så vi kan skriva att 2 gånger pi gånger frekvensen är lika med 314. Och räknar vi ut det och löser ut f så får vi att f är lika med 50 Hz. Periodtiden får vi från frekvensen också för vi visste att periodtiden är lika med 1 delat i frekvens. Det vill säga 1 delat i 50 som är lika med 0,020 sekunder. Och det här är precis vad vi har i vårt uttag. Vi har 50 Hz i våra 230 volts uttag. Och det betyder att vi har en periodtid på 0,0 på 20 millisekunder. Och när man har en likström, då är strömstyrkan konstant hela tiden. Men i en växelström så byter strömmen riktning flera gånger per sekund. Och dessutom ändras strömstyrkan hela tiden. Hur vet en ampermeter vilket värde den ska ta? Den visar inte, som man skulle kunna tro, toppvärdet. Till exempel att vi visar inte, här har vi spänning här, han kommer inte visa toppvärdet, han kommer inte visa det här medelvärdet, utan han kommer visa på ett annat ställe. Den kallas, för mäter jag det här så kommer han mäta det här värdet, DC. Och det är effektivvärdet av strömmen. Och det är ett sorts medelvärde som motsvarar den genomsnittliga effekt man kan ta ut med hjälp av strömmen. Och på det sättet då definierar man effektivvärde på elektrisk spänning också. Och då får man följande sammanhang Effektivvärdet för en spänning är lika med toppvärdet delat i roten 2. Och samma sak som strömmen, att effektivvärdet för strömmen är lika med toppvärdet delat i roten 2. Och det står på sidan 42 i formelsamlingen. Och det här exemplet vi hade tidigare så hade vi att spänningen U varierar med 325 gånger sinus 314t. Och vad är effektivvärdet då? Jo, effektivvärdet vad är bestämd som toppvärdet delat till roten 2 och i det här fallet är toppvärdet 325 volt och så delar vi med roten 2 och det är 230 volt. Och det är precis det vi har i vårt uttag här, 230 volts effektivvärde. Och det är det vi, när vi stoppar in en amperemeter och mäter så mäter vi, visar den 230. Det betyder att vi har ett toppvärde på 325.